السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنتكلم اليوم عن كيفية إظهار قاعدة بيانات على صفحة ويب باستعمال كود بي اش بي لاستعمال كود بي اش بي سنحتاج إلى server server محلي سنستعمل برنامج XAMPP على لينكس نقوم في البداية بفتح ال terminal ونكتب عليه sudo ramp start نشاهد أن أباتشي بدأ بالعمل وكذلك مايسكويل نقوم بفتح المتصفح الآن قمت بالكتاب عليه ومدخل هذا العنوان نلاحظ أن إكزام قد بدأ بالفعل بالعمل سأذهب إلى صفحة PHP My Admin قمت بوضع username and password قم بدخول قاعدة بيانات قمت بإنشاء قاعدة بيانات اسمها ماتريس أو matrix بالإنجليزية داخله يوجد يوجد table آه، باسم category يحتوي على ثلاثة أسماء محمد أشرف أنفرح الهدف الآن هو إظهار هذه المعلومات على صفحة ويب توجد جميع بيانات خدم اكزام داخل آه، هذا المسار opt ثم لامب اخين هاشتي دوكس قمت برفع الصلاحيات الى سبعة سبعة سبعة بسميها سي مود اقوم الان بانشاء صفحة بي اتش بي اترك لها اي اسم اريد مثلا table.php.php نقوم الآن بتحريرها أقوم بفتح صفحة HTML الحين أقوم بإنشاء variable سأسميه SQL هدفه هو إنشاء اتصال بين قاعدة البيانات على MySQL MySQL Connect سأقوم بالدخول على كل هاست ثم أقوم بوضع اسم ال user. وعنوان هنا ال password السطر الثاني سأقوم بتحديد اسم قاعدة البيانات التي سأستعملها وسأعمل على إظهارها كما تلاحظون كنت قد أسميتها في السابق فلاش بي آه، أسميتها ماتريس هذا هو اسم قاعدة البيانات ثم نقوم بنقل جميع محتويات آه، الفاريبل SQL داخل هذا السطر الآن سنعمل على إظهار بعد ما قمنا بالاتصال سنعمل على إظهار جميع النتائج داخل الصفحة سنقوم بإنشاء variable جديد أو متغير جديد اسمه record أريد أن أظهر جميع نتائج البحث لذا أضع select ثم نجمة from category الآن نقوم بإنشاء دائرة بوكل هدفها إظهار جميع الأسطر من بداية إلى آخر سطر أن البرنامج لن يتوقف إلى أن يظهر جميع الأسطر عندما تتواجد أسطر داخل قاعدة البيانات سيقوم هو بإظهارها على طريق استعمال إيكو أريد أن يكتب لي echo. number. أو رقم number. أمام رقم سأضع ايدي كاتيجوري ثم الأسماء نيم او نوم والتي تتواجد داخل نوم حسب ما ذمه موجود في قاعدة البيانات هذه هي ID category category هذا هو نوم ID category تحتوي على أرقام واحد اثنين ثلاثة نوم تحتوي على محمد أشرف فرح بعد ما قمت بالتسجيل سأقوم بتجربة الكود التي قمت بكتابته لأتأكد من المحتوى قوم بإدخال العنوان يوجد خطأ في السطر الثامن يوجد قوس ناقص نقوم بالترجمة من جديد وهي أتقان بظهر الأسماء نحتاج فقط إلى وضع بعض الفراغات أو نقاط وهكذا كل سطر ينهي جميع الأسطر أشكر متابعتكم وإلى ألقاكم في حلقة جديدة